चला तो का पहले साउंड बहुत हार्ड मार्क मार्क मार्क लाल हो 걔네 와서도 그래? आगे वाला मेन बिल्डिंग आए ले गोरा हाँ है गोरा पता बा देखो आप पास में ही बा बंदा कौन है कौन मर लग नीचे नीचे नीचे कूद ഒന്ന് നിക്ക് watch out watch out watch out चला रहा ना ऊपर नीचे होना है ऑल डेड बाबे चिल मार ऑल डेड घुसो घुसो घुसो घुसो घुसो Marked a location. Marked a location. Marked a location. All dead. Abjak halted by lesson. Oh, Watch some, out! Some. Watch out! Mark the location. Mark the location. चला जाओ रे ओकनी का फाइट होता अभी निकल भी पे भाई भाई भाई अरे ओपन था चैट भाई वाह